हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज है संडे का दिन तो आज आपके सवालों के जवाब देने का दिन है तो चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सवाल आया हुआ है आ, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है इनको वो बता देता हूं ये एम्प्लॉई हैं कहीं काम करते हैं तो इनको सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का बनाना है कि उसमें सीरियल नंबर हो मोबाइल नंबर उन्होंने देने को बा, बात बोला है मोबाइल नंबर के आधार पर परचेजिंग होगी फिर वहाँ पे एडवांस टोटल एडवांस अमाउंट यानी उनके खाते में सैलरी से ही कुछ इनकम जो है जमा हो जाती है और उसी के आधार पर उस पर्टिकुलर कंपनी के आ, जो कैंटीन है वहाँ से वो खरीदारी करते हैं और फिर उसका सेलिंग रेट है फिर परचेजिंग रेट कैंटीन को क्या पड़ता है और फिर कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ एडवांस से वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये सब देखते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे आपको करना है क्लिक ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक ऐसा सीनरियो आएगा यहाँ से व्यू पे चले जाइए यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं फिलहाल यही रखता हूँ ओके प्रेस किया मैंने यहाँ पर आ गए यहाँ पर आईडी दिख रही है आपको यहाँ पर इन्होंने कहा है सीरियल नंबर तो मैं यहाँ पे एस एन कर देता हूँ यानी सीरियल नंबर और इसे मैं रख देता हूँ ऑटो नंबर ऑटो नंबर रखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देना है मोबाइल नंबर तो ये दे दिया मैंने मोबाइल नंबर जैसा सॉफ्टवेयर बोला था वैसा ही बिल्कुल बना रहा हूँ ध्यान दीजिएगा ये हो गया मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर जो है शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं ठीक है आ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक ये हो गया और यहाँ पर शॉर्ट टैक्स रखने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे टोटल एडवांस अमाउंट तो मतलब कुछ पैसे इनके खाते में जमा हो जाते हैं कैंटीन वाले और वहाँ से वो खरीदारी कर सकते हैं बैग खरीद सकते हैं कुछ भी खरीद सकते हैं ठीक है तो total advance amount advance amount ठीक है तो टोटल एडवांस अमाउंट कर देता हूँ यहाँ पे है ना तो ये क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंसी डेटा टाइप रख लेते हैं तो ये करेंसी रख लिया और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वैल्यू देखने को मिलेगी तो सपोज कीजिए कि दस हजार रुपए इनका कहना है दस हजार तो यहाँ पे दस हजार रुपए मैं यहाँ पे डिपॉजिट करवा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू टाइप नहीं करेंगे तो वो दस दस हजार अपने आप ले लेगा ठीक है तो ये हो गया तो टोटल एडवांस अमाउंट भी हो गया अब यहाँ पे सेलिंग रेट की बात कर लेते हैं तो ये कर लिया हमने सेलिंग रेट मतलब किस रेट पे सेल हो रहा है इसे भी हम रखेंगे करेंसी डेटा टाइप कौन सा data type currency data type रखेंगे ठीक है selling rate currency data type हमने कर लिया और यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं यूनिट इन्होंने दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं यूनिट कर देता हूँ ठीक है यूनिट मतलब एक खरीद रहे हैं दो खरीद रहे हैं चार खरीद रहे हैं कितना खरीद रहे हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूनिट में आएंगी और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल वैल्यू भी अप्लाई हो तो डेसिमल वैल्यू के लिए यहाँ डबल कर देता हूँ इसको और यहाँ से फिर यहाँ पे टोटल पे आएंगे T O T L total तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो मैं चूंकि यूज कर रहा हूँ 2016 हम चाहे तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज कर लीजिए और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको टोटल करने के लिए सेलिंग रेट इनटू यूनिट करना है तो यहाँ पे लिखिए सेलिंग कुछ इस तरीके से और फिर आगे लिखिए रेट और इनटू यूनिट कर दीजिए बस काम हो जाएगा आपका ये देखिए यहाँ पे इनटू ये देखिए यूनिट कर दीजिए तो ये यूनिट कर दिया हमने बस काम हो जाएगा इतने से और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका तो ये टोटल तो कैलकुलेट हो गया हमारा लेकिन अब हमें क्या करना है परचेजिंग रेट हमें क्या पड़ रहा है एक की प्राइस हमें क्या पड़ रही है वो भी यहाँ पे देनी है तो ये परचेजिंग परचेजिंग कर देना है परचेजिंग रेट फॉर अस तो ये कर दिया कुछ इस तरीके से ओके तो परचेजिंग रेट फॉस हमें कितना पड़ रहा है वो चीज़ यहाँ पे देनी है आपको तो उसके लिए आप क्या करिए करेंसी डेटा टाइप रख सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो परचेजिंग रेट सेलिंग रेट से कम होगी ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा इसके पीछे एक कहानी मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको डिज़ाइन व्यू पे लेके ये देखिए यहाँ पर जो टोटल डिडक्टेड फ्रॉम एडवांस ये हमें कैलकुलेट करना था तो ये हमने कैलकुलेट किया है और इसको कैलकुलेट कैसे किया है ये देखिए यहाँ पर जूम व्यू पे लेके दिखाता हूँ टोटल एडवांस अमाउंट में से टोटल को माइनस कर दिया अब ये टोटल हमने कैलकुलेट किया था ये आपको याद ही है तो इसको माइनस कर दिया हमने तो ये हमारा काम हो गया ठीक है तो ये काम हो गया हमारा और अब जब कि यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटेड लिया था ये तो आपको पता ही है अब बस यहाँ से ओके करिए और आपका काम हो जाएगा ये ये कुछ इस तरीके से आएगा तो जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर ये है और सीरियल नंबर ये है तो सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिकली आएगा अब देखिए मोबाइल नंबर टू करता हूँ ठीक है इन्होंने सामान कितने का खरीदा दस हजार इनका रिजर्व अमाउंट है और यहाँ पे देखिए दस हजार अपने आप आ रहा है कहने की जरूरत नहीं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ जैसे मान लीजिए इन्होंने दो हजार का सामान खरीद लिया ठीक है तो दो हजार का खरीदा और दो हजार का सेलिंग रेट है दो सामान खरीद लिया दो दो हजार का हो सकता है अटैची खरीद लिया हो या कुछ ऐसा सामान खरीद लिया हो तो ये हो गया तो यहाँ पे देखिए ये जो अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एडवांस है वो कैलकुलेट होकर आपका ऑटोमेटिकली आ रहा है ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है और फिर यहाँ पर अगर मैं जो इसका मेन प्राइस है वो लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 6000 है तो एक 3000 तो यहाँ पे 2500 का परचेजिंग पड़ा होगा तो ये 2500 यहाँ पे आपको हाथ से लिखना पड़ेगा टाइप करना पड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब इसके लिए आप फॉर्म डिजाइन कर लीजिए फॉर्म डिजाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फॉर्म आपको दिए हुए होते हैं तो आप फॉर्म विजार्ट पे चले जाइए मेरे हिसाब से फॉर्म विजार्ट ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पर आकर के और फिर सारी चीज़ें करनी है तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके का है तो यहाँ पर सीरियल नंबर चाहिए तो ले लीजिए नहीं चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं मोबाइल नंबर चाहिए टोटल एडवांस अमाउंट चाहिए और फिर यहाँ सेलिंग रेट यूनिट टोटल और जो भी चाहिए पूरा फील्ड ले लीजिए और यहाँ से ओके करिए कॉलमर फॉर्म में डेटा चाहिए किस फॉर्म में चाहिए वो देख लीजिए यहाँ से ओके कीजिए मॉडिफाइड डिजाइन पे जाके और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए तो आपको ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का नजर आएगा ठीक है अब यहां पर हम ये चाहते हैं कि हम इसके लिए एक सर्च बॉक्स बना दें ठीक है तो सर्च बॉक्स कैसे डिजाइन होगा यहां पर आप क्लिक कर दीजिए इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर ड्रैग करवा दीजिए इसको ड्रैग करवाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी ये इसमें तीन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे लास्ट वाला option find a record on my form based on the value I selected in my combo box इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से नेक्स्ट पे जाइए नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे तो हम सीरियल नंबर के बेस पे खोजना चाहते हैं मोबाइल नंबर के बेस पे खोजना चाहते हैं किसके बेस पे खोजना चाहते हैं वो देख लीजिए तो हम मोबाइल नंबर के बेस पे खोजेंगे ठीक है आप यहाँ कस्टमर का नेम वगैरह भी दे सकते हैं और यहाँ से ओके कीजिए फिर यहाँ पे ये वन आ गया है इसको हटा दीजिए और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई पड़ेगा और फिर जब ये दिखाई पड़ेगा तो काम हो जाएगा आपका ये मोबाइल नंबर जो है इसको थोड़ा छोटा इधर से कर लीजिए और इधर से बढ़ा दीजिए ये बड़ा हो जाएगा ठीक है और ये बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए और ये सब छोटा वोटा कर लीजिएगा ये बहुत बड़ा हो गया है तो यहाँ से आप जा करके इसको छोटा भी कर सकते हैं इतना बड़ा तो हमें चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा आपका काम बहुत आसान और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड पहले चेंज करता हूँ तो होम टैब पे जाके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड इससे मिलता जुलता थोड़ा ये कलर रखेंगे हम ये ठीक है तो ये आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए ओल्ड कर लीजिए बोल्ड बोल्ड हो गया और कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं ये पूरे को मैंने रेड कलर में बना दिया है अब यहाँ से हमको बटन बनाना है ताकि हम जो भी डेटा एंट्री करें जैसे मान लीजिए इनका कहना ये है कि कुछ चीज़ें लाइट चली जाती है दिक्कत है लाइट की तो लाइट चली जाती है तो मैं नोट पैड पर उसका रिकॉर्ड रख लेता हूँ और फिर उसको एंटर करवाना है तो नोट पैड से देख करके आप एंटर भी करवा सकते हैं अपने जो जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप उसमें आप इसको एंटर भी करवा पाएंगे तो नोट पैड पर आपने डेटा रख लिया मोबाइल में उसको देख देख करके एंटर भी करवाते रहेंगे तो यहाँ डिज़ाइन पे चले जाइए बटन बनाने के लिए तो यहाँ बटन है ये जो एक्स एक्स एक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप ड्रैग करवाइए इसको तो ये ड्रैग करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा तो आपको किस चीज़ का बटन बनाना है देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बनाना है तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट रिकॉर्ड और ये टेक्स्ट रख लेते हैं हम और टेक्स्ट रखने के बाद यहाँ नेक्स्ट करिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए तो ये आपका काम हो जाएगा ये करने के बाद आपको करना क्या है कुछ नहीं करना यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए फिर इस पर क्लिक कीजिए और फिर दूसरा बटन बना लीजिए ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का ठीक है इसमें आप डेट वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आपने लिमिटेड फील्ड दिया है तो उसी के हिसाब से मैंने तैयार कर दिया है ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं तो ये ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन हो जाएगा बहुत आसानी से आप ये सारे काम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप पूछ सकते हैं मैंने इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है ठीक है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया और फिर एक और डिलीट रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं और आप जितना चाहे उतना बटन बना सकते हैं it is depend upon you तो ये हो गया और डिलीट रिकॉर्ड का बटन यहाँ से बन जाएगा तो ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन आप बना सकते हैं कोई एंट्री गलत कर दी आपने तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे बटन पे ही क्लिक करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी एंट्री ठीक है तो ये सारा काम हो गया है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ये कुछ इस तरीके से ठीक है अब ये हो गया हमारा काम और इतना करने के बाद आपको क्या करना है इतना करने के बाद हमें प्रॉपर्टी शीट पे जाना है यहाँ से इसको एप्लीकेशन का रूप देने के लिए यहाँ से जाएंगे और फॉर्म हमने बनाया तो फॉर्म पे जा करके और ये पॉपअप को यस कर देंगे बस काम हो जाएगा आपका एप्लीकेशन बन करके तैयार ठीक है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिएगा कि ये आपका एप्लीकेशन बन गया है अगर मान लीजिए ये दो रिकॉर्ड ही हमने लिए यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं मोबाइल नंबर तो ये मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया तो जो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सीरियल नंबर और सारी डिटेल आपको दिख जाएगी ठीक है आप प्रिंट करवाना चाहेंगे तो प्रिंट के लिए भी बटन सेट कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया काम अब मान लीजिए आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए अमाउंट वगैरह सब दिख रहा है आप यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड कराइए मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए ये हमने दे दिया ठीक है यहाँ पर आए अमाउंट तो आपका डिफॉल्ट दिखेगा ही क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में दे रखा है और कोई सामान मान लीजिए चार का बिक रहा है तो ये चार दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे पांच ठो किसी जवान ने खरीदा तो ये पांच हो गया और फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए परचेजिंग रेट है ठीक है तो एक का 400 दाम लगाए तो परचेजिंग रेट वह कम होगा तो यहाँ पे तीन सौ कर देते हैं तो ये 300 हो गया तो इसके हिसाब से देखिए ये ये पूरा डिटेल आपके सामने आ गया है ठीक है और इसमें एक सेव का भी बटन आप बना सकते हैं सेव का बटन कैसे बनाएंगे बताता हूँ अभी इसको पहले सेव कर लेता हूँ तो ये हमारा है और यहाँ से जा करके डिज़ाइन व्यू पे इसको लेंगे और नीचे सेव का भी बटन बना लीजिए सेव करने के लिए आपको चाहिए ना तो यहाँ से जा करके इसको इस तरह से ड्रैग करवाएंगे तो सेव का बटन भी इसमें आ जाएगा तो ये देखिए इसमें सेव है ये देखिए सेव रिकॉर्ड तो सेव रिकॉर्ड का बटन बना लीजिए अंडो रेडो जो भी करना है उस सबका बटन आप बना सकते हैं तो ये सेव का बटन हो जाएगा बस हो गया काम ठीक है तो ये बहुत आसान है आसानी से कर सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा ये हो गया अब ये जो है सेव का भी बटन है तो यहाँ से सेव पे क्लिक कीजिएगा ना तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा देखिए तीन रिकॉर्ड है ना ये आ गया इसमें ठीक है तो अब अगर चौथा रिकॉर्ड आप देना चाहें तो ऐड अ न्यू रिकॉर्ड अच्छा किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर जाएंगे और डिलीट रिकॉर्ड पर जाएंगे ना तो पूछ रहा है कि क्या सही में डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए हाँ तो देखिएगा तो अब अब देखिए एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो यहाँ डिलीटेड दिखा रहा है ठीक है ना तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कोई और दिक्कत होती हो तो आप मुझसे सवाल कर ही सकते हैं thank you for watching this video